Alors Chicorea et Kijaret, euh, c'est en fait une, sensibilité. Euh, c'est-à-dire que quelque part, parmi d'autres pianistes que j'ai pu écouter, euh, j'ai remarqué une sensibilité euh, particulière. Alors c'est vrai que Jarrett, c'est plus le côté romantique classique que j'aime beaucoup. J'aime, on peut retrouver dans, ma musique parfois un côté romantique et un côté lyrique même. Euh, mais ce que j'adore chez Chicorea, c'est c'est sautillant, c'est pétillant, c'est c'est latin, c'est il y, a un petit côté technique et c'est amusant, c'est fun quoi. Et ça, j'adore ça. Donc il y a un côté très euh, solennel dans Kid Jarrett, que j'aime beaucoup, très profond, très émotionnel. Et puis chez Chick Corea, euh, il y a un côté plus amusant, rigolo, fun, euh, et, ça, et, j'aime vraiment ces deux, ces deux aspects. J'adore ces deux aspects. Même si j'ai peut-être, je suis peut-être un petit peu plus proche euh, de, de Chick dans, dans, sa musique, j'ai tendance à vouloir en écouter davantage, être plus inspiré par lui. je reste quand même très attaché à Kijirel. Et ce mélange, je pense dans la musique, on peut retrouver un petit peu ce mélange de, de trucs fun où il y a des petits notes, des petites choses qui se bilotent. Et puis de temps en temps, je peux rentrer dans quelque chose de plus profond. Et j'aime bien cette alternance entre les choses rapides, les choses lentes, les choses profondes, les choses légères. Ça Et j'essaye de, de faire ce mélange-là spontanément, bien sûr. Et puis c'est ma recherche, quoi. C'est ma recherche musicale. Donc voilà.